你是多吉的媽媽?老西米拉。老西米拉。你是長頭了。給我寫。ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས kiamii nye dhubwa nye loklin na kia shikib tsangma nye ra nye amlai nangla gudung desho gomani nye loklin nangla tabu ime nye takchi da samgi samgi takta simde

ᱪᱚᱫᱚ ᱢᱟᱥᱤᱱᱮ ᱠᱷᱟᱡᱟᱱ ᱛᱟᱥᱤ ᱜᱤᱞ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱡᱚᱞᱫᱤ ᱚᱭ ᱟ ᱠᱮᱱᱚᱞᱮ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱤᱝᱫᱚ ᱠᱷᱟᱡᱤᱱ ᱠᱮᱱ ᱠᱮ ᱯᱟᱵᱞᱮᱱ ᱫᱤᱱᱤ tī yī rā yā kī yō mā rī dīn zū nā rā tabu rī dīn zū kunzu dī kāma dzū nī kē chī nyō ngā sū yō gōr kē nā kā pē yā rī dō 하고 mē nā kunzu mī yī zhō rā wō dā Chö duwa. Ya ya wa. Tende chini, tashi ki lootin da loole nangla tabu dzuyo. Tabu tangi digi tashi ki ngoshe nangla kira nyer. Tabu yugyo ki teta chik lanne mata, ya me na tabu yugyo ki surnyo ji kira maa pablen digam Ta kaya 조여라. 아. 야. 이 경기 로딩 상단 지울로 림번이기 라디오 딕소드치. 이 경기 닐람 줘라. 등원에